meeshaan waxaan rabaa message inaa uga diro future wife eh, ma loo baar hadalkayga inaa adkeeyo waxaa loo baahan si jilcana ula hadlo si uu soo degdeg eh, beebideeda mustaqbalka waxaan ku leeyahay nolosha waxay ku qurxan tahay labada qof inay lamaano noqdaan noloshana muhiimaa ah, labada qof inay kala fog inay isla joogaan muhiimadda waxay tahay labada qof inay qalbiga iskala socdaan maalin kasta markaan aragno lamaano sawir soo dhigo ama lamaano video soo dhigo xaalad adagaan xaalad adagaan dareemaa marka bb waxaa kaa codsanaa adduunka meelkasta inaad si degdeg iimay habeenka markaa sii sexana waxaa ku seexda anuu murugsan ku socsan waxaa soo kacaa anuu og inaa isla xaaladii xala aan ku seexda inaan kusii jirto bilbisaan waxba maaha nolosha saan ka bedel u imow dhaqsuumow idhaa dhaqsuumow dhaqsuumow waa ogsoonaa meel fog inaad jirto dhaqsuumow تجد كانك جرين ولا كان نخسو مو أنت أنت كنت سافر تتاعو ولا كنت جرى مسجد كان ولا نخسو مو ولا كان آه. وحان كلو هايا إيه، لبا إري أبني لها قفل لقتكي لكن عيكم عادة أنا وحان فدي جوغل براكا جوغانو وأكو سوق أبنا أنا عاو إلا ستح ساعة أنتو الوجرة ديارو مك عافدة تي وأكو سوق أبنا أيوة أيوة نكان واد مسجدكيس واد فرينتيس واد درتيا واد درتا واد درتا هذه فرين واحد مدير اسمها إيه، فرين علي بورتا فرين مياش إيه، آه، آه، آه. إلا دقيستو آه قدال قدال قرصورها مبحا إلا فرينتيس ودرتا سيغنا يا أنا فرينتا درتي درتا عاو مبعيش أظن فرين درن داسي <laughs> يلاي داسي يلو فرينتيس بحيبا هذه ها وارو <laughs> السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيكا مركا يسوق قبنا ستي هبين هور ما كو يرات هبين هور تاريخ لا يقول دغوا اوغيدين هذا هبين كست مال او ما ما فدنا مركا او جقهن انا وحي عمل شيغ ربا بوغدو ما مشيش والله بلا عرب اقول قلب علاقه اقول نقول نعم الطلاق البروفون جراح adiga barkuug adeeg maaha inta adeeg sug adeeg leh jacaal weliyaa maku galay dardhigataya xaaja maya waa soo wadaa waxaa xeran waa masarka ii gaari anaa oge ya ha eh. ah, marka wax fiican le tictoga lugeya micne wax fiican le tictok hadda waxaa ujeeda walaal dk haa saasa tictok gal jeceyl marku waxasaa naga dhigayba waa jeceyl ficeel naga reebe ما شاء الله جعاله ميا مس جعال جعال يالو وفهمي وفهمي سنة كان ما بجربي لي جعال يالو الله جعال يالو سنكو قلمي ها آه. آه. واي مركا عاد ما وح وناجيب مس عدا ها وحمي يا عاد ما وح وناجيب مس عدا أه وحمي ما انك انتو صورونا يعني ترين كلا راعبو ايه واي هي adiga marka qalbiga weligaa ma lagaa jibiyey maxaa qalbiga lagaaga jibiyey marka jacaal maa lagaaga jibiyey mise ninaa aa dan ku raacda ilaa jacaali geli maayaa tiri muxuu qalbiga kaaga jaba noo sheeg ya muxuu qalbiga kaaga jaba qalbiga saa ani dadka ugu jibinaa la iiga jibiyo no anigana ha waraa wax daacad u hadlaa gabadhaan aan ka arki ka waran maasha allah saa adiga qalbeele bud u garaacaysa ee adigana waxay kugu qabteen derbi musbaar camal gow marka ma dareemi jirta qalbiyadaa jibin jirtay xanuunkay lahaayeen adi markay markaa kugu timid maxaa dareentay dee u dareema markaasaa qandadii heesa aan ku fiicnaana waxaan leeyahay anigaba qofkaan saas ku dhiga kax gabasaar kala qaado oo waxay leedahay miya markay markay ugu dhacday waxaan soo sameyn jiray dhan gadaal muusan leeninba markaas leed amataadka ii furmay naqadaaf walaale aad jacayl weliga kuma gelin waxaa rabtaad noo sheegay inaa i wareysatid ma iisoo qabatay mise inaan ma aragtay qofka qalbigiisa inaa iska weydiino waay haddaan u daarno muusikada uu nagu sooxa ka hor ii daar walaalo walaahi bilaay waxaa fahmi kartid ma ahan wax badanaa riix riixooy adiga u gey walaxaa riixooy mid calaa cale ma u ege هيا واكس بلوكي ولالو هذا متراقلا متراقلا عجبك انت مالحق العب ويدينا مت جعل ولالو كم بلاوضه يا وابد نحبي بسم الله الرحمن الرحيم هيا رالا رالا اوكي عليك سموزيك ما مقلوي ايوه كان ولا صدن اي waxaa ku sii socda hawada kaagtoona maxaa tiri maxaa tiri codkaaga noo rugac walaalow maxaan ku socdaa guriga hooyadaa maxaa ka aqabana sugaday maba maqli bani walaalo waxaan shacabku way maqleen oo sii kaad waxaa rabtaa inaan kugu soo celiyo wallaahi bilaahi kursaliid ma maqleen wallaahi ambaa ku soo celiyo aye waaye ku celi musigii dheere aye walaalo soddon iyo tan iyo labaatan iyo intaa ku maqantaa macnaha goormee rabtaa meesha عرفتي إيه لو كسوة معي في إيه؟ آه، والله انا حنجعلكم ماي دعك ويا دعك ويا صاري يعني. دعك برنوس حنجعلكم ماي دعك برنوس والله لي انا افلق عندي سدوك حبانيه انا مكو افلق عندي انا برسلين ما افلق عندي كرا باي وصح قرح برن ايغا شيغان وين فانتي هاي واي هاي ilaaha imaqlahay tan camal haddee ku qabato